Ah, ah ah ah, ah balik ah aduh lumayan oi dukur nyeri lo kabur. Hei. Ah. Kabuatan, yo. Iya. Margi, yo iya, emang acara seringan doang itu isi waktu tentang tangan